Bueno, este es el primer vídeo agradecimiento que hacemos a una empresa que ha participado en nuestro proyecto y que es el Sótano Estudios de Castalla. Queremos agradecerle el apoyo que nos ha ofrecido, tanto musical como eh, general, y el buen rollo que se respira allí abajo. Y e invitamos a los, artistas y a los grupos de la, de la zona a que visiten este estudio y a que compartan estas emociones que, que hemos compartido nosotros.